علينا حاسس تلقى واحد مسلم بدل يقول لك الفضل لله وربنا لطف وربنا كشف الغمة وربنا عمل نحن عين ساهرة ونحن يا زول هوي انت قال الموضوع ده انتهى بيجيبوا لك واحد تاني انسب الفضل لسيده بس انسب الفضل لسيده الله نجاك تقول الحمد لله ربنا لطف وربنا نجانا والله ولولا لطف الله ولولا عناية الله يعني لازم انت تجيب ربنا